Bankas, vyksta darbai, blemba, eilinė diena, duris įsidaužė, tik tais iššoka, blėt, senis su kaukė, nahu, juoda, visas juoda apsirengęs, blėt, kalašas rankose, visiems ant žemės, blėt, apiplečimas, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, kalašų pertraukė, blėt, tinkai, krenta nuo sienų, blėt, visi ant žemės sukritom pilvų guli, tas taip žiūri, blėt, per visus blondinė tokia prieky, graira, tokia šiknarės, ta, blėt, papai, o tu žiūrkė, sako, tik čia, Пиздец, шунику, блядь, дошли уже нахуй. Per tas grindis, blėt. E, tai ką darai, tako? Čiul bibi, blėt. E, blėt, visą kaklyną bibi įsitraukia. Čiulpė tas, blėt, kaukę nusima. Nu va, sako, blėt. O namie mes negalim, blėt. Namie mus pykina, nahoj.